मैं लिख के दे सकता हूं जिस गरीब आदमी ने हाथ असली पेस के हाथ में दिया उसको अमीर ना बना दिया तो असली बाप की औलाद नहीं जितनी हाय लगानी है लगाओ साला दुनिया जीत के दिखाऊंगा वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी ना बना दी संजीव कुमार ने रिकॉर्ड करो रिकॉर्ड वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी ना बना दी वर्ल्ड की नंबर वन वर्ल्ड की नंबर वन अपने बाप की औलाद नहीं है बेटा मेरा बाप अपने बाप की औलाद नहीं वर्ल्ड की नंबर वन वर्ल्ड की नंबर वन वर्ल्ड की नंबर वन वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी बनाऊंगा हेम्बे के मालिक को सुनना है वो सुन ले हर्बल लाइफ के मालिक को सुनना है सुन ले साले छक्का बस इसका इंतजार था बैटिंग चालू हो चुकी है मैं इतना अपने बच्चों को प्यार नहीं करता जितना अपने एसलीपीएस के परिवार को प्यार करता हूं मैंने छह साल से ना बीवी देखी ढंग से ना बच्चों के साथ रहा ढंग से छह साल से एसलीपीएस परिवार के साथ चौबीस घंटे लगा हुआ हूं तीन महीने चैलेंज स्टेज से कह रहा हूं स्टेज से तीन महीने डबल रिजल्ट नहीं बढ़ा दिए डबल नहीं कर दिए तो मेरा नाम संजीव कुमार नहीं डबल रिजल्ट नहीं कर दिया मेरा नाम संजीव कुमार नहीं